Kalau kita bilang misalnya zaman pemerintah Nabi bisa diulang lagi, bisa. Tetapi sayangnya kita tidak mungkin menemukan pemimpin sekualitas Nabi itu. Yang ideal tentu adalah keyakinan orang terhadap bentuk negara yang ada janjinya di akhirat. Karena itu orang berpikir prinsip-prinsip teokrasi. Tetapi selalu ada problem, yaitu bahwa dalam kehidupan demokrasi ada bagian yang harus didebatkan itu ada kompetisi ide. Dalam teokrasi tidak boleh ada kompetisi ide itu. Saya pahami itu. Jadi kita terima itu sebagai normativity, sebagai ukuran ideal. Nah, kalau kita nggak bisa capai yang ideal, kita masuk ke eh, second choice, yaitu demokrasi.